KTurtle માં કોમન એરર્સ પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં તમારું સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખીશું સિન્ટેક્સ એરર્સ રનટાઇમ એરર્સ અને લોજિકલ એરર્સ આ ટ્યુટોરીયલને રેકોર્ડ કરવા માટે હું ઉબુન્ટુ લિનક્સ ઓએસ આવૃત્તિ 12.04 અને KTurtle આવૃત્તિ 0.81 બીટાનો ઉપયોગ કરી રહી છું હું માનું છું કે તમને ક્ટર્ટલ સાથે કામ કરવા માટેનું મૂળભૂત જ્ઞાન છે જો નથી તો સંબંધિત ટ્યુટોરિયલ માટે અમારી website spoken hyphen spoken tutorialorg જુઓ ચાલો પહેલા વ્યાખ્યાયિત કરીએ કે એરર શું છે એરર પ્રોગ્રામમાં કરેલ એક ભૂલ છે જે એક ઇનકરેક્ટ અથવા અનએક્સપેક્ટેડ પરિણામ ઉત્પન્ન કરે છે પ્રથમ હું ટાઇપ્સ ઓફ એરર વિશે સમજાવીશ સિન્ટેક્સ એરર એ પ્રોગ્રામિંગ ભાષાના વ્યાકરણના નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે જ્યારે પ્રોગ્રામ સિન્ટેક્સ એરર ધરાવે છે ત્યારે કમ્પાઇલેશન નિષ્ફળ જાય છે સિન્ટેક્સ એરર શોધવું અને સુધારવું સરળ છે ઉદાહરણ તરીકે મેળ ન ખાતી કૌંસ ચોરસ અને કર્લી કૌંસ એવા વેરિયેબલનો ઉપયોગ કરવો જેને જાહેર કરાયા નથી સ્ટ્રિંગમાં છૂટી ગયેલા અવતરણ ચિહ્નો ચાલો નવી ક્ટર્ટલ એપ્લિકેશન ખોલીએ ડેશ હોમ ઉપર ક્લિક કરો સર્ચ બારમાં ક્ટર્ટલ ટાઇપ કરો ક્ટર્ટલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરો અમુક પ્રકારની સિન્ટેક્સ એરર સાથે ટ્યુટોરીયલની શરૂઆત કરીએ મારી પાસે ટેક્સ્ટ એડિટરમાં પહેલેથી જ એક પ્રોગ્રામ છે પ્રોગ્રામમાં એરરને સમજાવવા માટે હું કોડના ભાગને કમેન્ટ કરીશ અહીં હું લાઈનને કમેન્ટ કરીશ a ask ડબલ અવતરણ ચિહ્ન અંદર enter any number and click ok લાઈનને કમેન્ટ કરવા માટે હું હેશ ચિહ્ન વાપરીશ હું પ્રોગ્રામને ટેક્સ્ટ એડિટરમાંથી કોપી કરીશ અને તેને ક્ટર્ટલ એડિટરમાં પેસ્ટ કરીશ ટ્યુટોરીયલને અહીં અટકાવો અને પ્રોગ્રામને તમારા ક્ટર્ટલ એડિટરમાં ટાઇપ કરો પ્રોગ્રામ ટાઇપ કર્યા બાદ ટ્યુટોરીયલ ફરી શરૂ કરો પ્રોગ્રામ રન કરવા માટે ચાલો રન બટન ઉપર ક્લિક કરીએ કમ્પાઇલર આ એરર દર્શાવે છે variable a was used without first being assigned to a value error અહીં લાઇન નંબર 4 ઉપર છે આ એક સિન્ટેક્સ એરર છે તે આવી છે કારણ કે વેરિયેબલ એ જાહેર કર્યું નથી તો હું લાઇન નંબર 2 ઉપર જઈશ કમેન્ટ રદ કરો હું પ્રોગ્રામને ટેક્સ્ટ એડિટરમાંથી કોપી કરીશ અને ક્ટર્ટલ એડિટરમાં પેસ્ટ કરીશ પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે રન બટન ઉપર ક્લિક કરો એ વેલ્યુ માટે 6 દાખલ કરો અને ઓક ઉપર ક્લિક કરો પ્રોગ્રામ એરર વિના રન થાય છે હું ક્ટર્ટલ એડિટરમાંથી વર્તમાન પ્રોગ્રામને સાફ કરીશ ક્લિયર કમાન્ડ ટાઇપ કરો અને કેનવાસને સાફ કરવા માટે રન કરો ચાલો બીજી એરર જોઈએ મારી પાસે ટેક્સ્ટ એડિટરમાં પહેલેથી જ એક પ્રોગ્રામ છે અહીં ક્ટર્ટલ માં પી ની વેલ્યુ પૂર્વનિર્ધારિત છે પ્રોગ્રામમાં ચાલો ડોલર ચિહ્નને રદ કરીએ હું પ્રોગ્રામને ટેક્સ્ટ એડિટરમાંથી કોપી કરીશ અને તેને ક્ટર્ટલ એડિટરમાં પેસ્ટ કરીશ ટ્યુટોરીયલ અહીં અટકાવો અને પ્રોગ્રામને તમારા ક્ટર્ટલ એડિટરમાં ટાઇપ કરો પ્રોગ્રામ ટાઇપ કર્યા બાદ ટ્યુટોરીયલ ફરી શરૂ કરો પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે રન બટન ઉપર ક્લિક કરો કમ્પાઇલર આ એરર બતાવે છે you cannot put equal to here આ એરર લાઈન નંબર 2 માં છે આ એક સિન્ટેક્સ એરર છે તે આવી છે કારણ કે અહીં કન્ટેનર ઓફ વેરીએબલ નથી ચાલો પ્રોગ્રામ ઉપર પાછા જઈએ ડોલર ચિહ્નને બદલીએ હું પ્રોગ્રામને ટેક્સ્ટ એડિટરમાંથી કોપી કરીશ અને તેને ક્ટર્ટલ એડિટરમાં પેસ્ટ કરીશ પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે રન બટન ઉપર ક્લિક કરો એંગલ વેલ્યુ માટે 45 દાખલ કરો અને ઓક ઉપર ક્લિક કરો પ્રોગ્રામ એરર વિના રન થાય છે ચાલો સ્ટ્રિંગમાંથી કોઈ એક અવતરણ ચિહ્નને રદ કરીએ હું પ્રોગ્રામને ટેક્સ્ટ એડિટરમાંથી કોપી કરીશ અને તેને ક્ટર્ટલ એડિટરમાં પેસ્ટ કરીશ પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે રન બટન ઉપર ક્લિક કરો કમ્પાઇલર આ એરર દર્શાવે છે text string was not properly closed expected a double quote to close the string અહીં એરર લાઈન નંબર 2 માં છે હું લાઈન નંબર 2 ઉપર પાછી જઈશ અને કોટ્સને ફરીથી બદલીશ હું પ્રોગ્રામને ટેક્સ્ટ એડિટરમાંથી કોપી કરીશ અને તેને ક્ટર્ટલ એડિટરમાં પેસ્ટ કરીશ પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે રન બટન ઉપર ક્લિક કરો એંગલ વેલ્યુ માટે 45 દાખલ કરો અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરો પ્રોગ્રામ કોઈ પણ એરર વિના રન થાય છે આ રીતે તમે એ લાઈનને શોધી શકો છો જ્યાં એરર આવી છે હવે ચાલો રનટાઇમ એરર વિશે શીખીએ રનટાઈમ એરર પ્રોગ્રામના એક્ઝિક્યુશન દરમિયાન આવે છે તે પ્રોગ્રામને ક્રેશ કરી શકે છે જ્યારે તમે તેને રન કરો છો રનટાઇમ એરર સામાન્ય રીતે યુઝર દ્વારા અપાયેલ ખોટા ઇનપુટના લીધે થાય છે કમ્પાઇલર આ એરર્સને શોધી શકતા નથી ઉદાહરણ તરીકે એવા વેરિએબલ દ્વારા ભાગાકાર કરવું જે કોઈપણ વેલ્યુ ધરાવતું નથી ટર્મિનેટિંગ કન્ડિશન અથવા ઇન્ક્રીમેન્ટ વેલ્યુ વગર લૂપને રન કરવું હું એડિટરમાંથી વર્તમાન પ્રોગ્રામને સાફ કરીશ ક્લિયર કમાન્ડ ટાઇપ કરો અને કેનવાસને સાફ કરવા માટે રન કરો મારી પાસે ટેક્સ્ટ એડિટરમાં પહેલેથી જ એક પ્રોગ્રામ છે આ પ્રોગ્રામ બે નંબરોને ડિવાઇડ કરે છે એ એ ભાજ્ય છે અને આર એ ભાજક છે હું પ્રોગ્રામને ટેક્સ્ટ એડિટરમાંથી કોપી કરીશ અને તેને ક્ટર્ટલ એડિટરમાં પેસ્ટ કરીશ ટ્યુટોરીયલને અટકાવો અને પ્રોગ્રામને ક્ટર્ટલ એડિટરમાં ટાઇપ કરો પ્રોગ્રામ ટાઇપ કર્યા બાદ ટ્યુટોરીયલ ફરી શરૂ કરો પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે રન બટન ઉપર ક્લિક કરીએ એ માટે 5 દાખલ કરો અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરો આર માટે 0 દાખલ કરો અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરો અહીં આપણને રન ટાઈમ એરર મળે છે you tried to divide by 0 આ એરર લાઇન નંબર 4 માં છે આ એરર આવે છે કારણ કે આપણે નંબરને શૂન્ય દ્વારા ડિવાઇડ કરી શકતા નથી ફરીથી રન કરીએ એ માટે 5 દાખલ કરો અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરો આર માટે 2 દાખલ કરો અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરો પ્રોગ્રામ કોઈપણ એરર વિના રન થાય છે હું વર્તમાન પ્રોગ્રામને ક્ટર્ટલ એડિટરમાંથી સાફ કરીશ ક્લિયર કમાન્ડ ટાઇપ કરો અને કેનવાસને સાફ કરવા માટે રન કરો આગળ આપણે લોજિકલ એરર વિશે શીખીશું લોજિકલ એરર એ પ્રોગ્રામના સોર્સ કોડમાંની એક ભૂલ છે જે ખોટા અથવા અનપેક્ષિત વર્તનમાં પરિણમે છે ઉદાહરણ તરીકે ખોટા વેરિયેબલને વેલ્યુ અસાઇન કરવું બે નંબરોને ઉમેરવાને બદલે ગુણાકાર કરવો મારી પાસે ટેક્સ્ટ એડિટરમાં પહેલેથી જ એક પ્રોગ્રામ છે પ્રોગ્રામને ટેક્સ્ટ એડિટરમાંથી કોપી કરીશ અને તેને ક્ટર્ટલ એડિટરમાં પેસ્ટ કરીશ ટ્યુટોરીયલને અહીં અટકાવો અને પ્રોગ્રામને તમારા ક્ટર્ટલ એડિટરમાં ટાઇપ કરો પ્રોગ્રામ ટાઇપ કર્યા બાદ ટ્યુટોરીયલ ફરી શરૂ કરો પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે ચાલો રન બટન ઉપર ક્લિક કરીએ એક ડાયલોગ બોક્સ પોપ અપ થાય છે ઓકે ઉપર ક્લિક કરો લૂપ ઇન્ફાઇનાઇટ લૂપ માં જાય છે આપણે જોઈએ છીએ કે વાઇલ લૂપ 31 થી નંબરોને પ્રિન્ટ કરે છે અને હજુ સુધી કરી રહ્યું છે આ લોજિકલ એરર છે વાઇલ કન્ડીશનમાં એક્સ એ 20 કરતા મોટો છે પરંતુ વેરિયેબલ એક્સ એ 20 કરતા હંમેશા મોટો હોય છે તો લૂપ ક્યારે પણ બંધ ન થશે પ્રોસેસ અટકાવવા માટે હું અબોર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશ ચાલો x x 1 ને x x 1 માં બદલીએ હું પ્રોગ્રામને ટેક્સ્ટ એડિટરમાંથી કોપી કરીશ અને ક્ટર્ટલ એડિટરમાં પેસ્ટ કરીશ પ્રોગ્રામને રન કરવા માટે રન બટન ઉપર ક્લિક કરીએ ડાયલોગ બોક્સ પોપ અપ થાય છે ચાલો ઓકે ઉપર ક્લિક કરીએ 29 થી 20 વેલ્યુ પ્રિન્ટ કર્યા બાદ લૂપ બંધ થાય છે આ સાથે આ ટ્યુટોરીયલ સમાપ્ત થાય છે સારાંશમાં આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે શીખ્યા એરર્સ અને એરર્સના પ્રકારો જેમ કે એવા વેરિયેબલોનો ઉપયોગ કરવો જે જાહેર કરાયું નથી સ્ટ્રિંગમાં છૂટી ગયેલ અવતરણ ચિહ્નો રનટાઈમ એરર્સ અને લોજિકલ એરર્સ અસાઇનમેન્ટ તરીકે હું ઈચ્છીશ કે તમે આપેલ પ્રોગ્રામમાંથી એરર્સ શોધો આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ વિડીયો જુઓ તે સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે ડાઉનલોડ કરી તે જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરિયલોની મદદથી વર્કશોપ આયોજિત કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેમને પ્રમાણપત્રો પણ આપે છે વધુ વિગતો માટે contact@spoken tutorialorg ઉપર સંપર્ક કરો spoken tutorial project a talk to a teacher પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જે આઇસીટી એમએચઆરડી ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધારભૂત છે આ મિશન વિશે વધુ માહિતી આ લિંક ઉપર ઉપલબ્ધ છે આઈઆઈટી બોમ્બે તરફથી હું કૃપાલી પરમાર વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર